Saluto cara e kai bonveno al nia lasta episodio con gasto ci foie estos episodio con gasto i la pluralo ni havas la plesuron havi du in kai mi tre gioias che kaito acceptis mian inviton do bonvenon i dankon dankon saluto kai do mi volas tui doni la parolon al uh, kaito char caito havas donatson por ni ciui ge auscultantoi de la video serio Cron Virus Tempe vivi. Yes, ni shatas um, ehm, comensi uh, eh, cum canto, cum canto originale verkita en la frisa lingvo, sed la melodio estas uh, nia, de nia mem, kai la canto estas uh, poetino de poetino Chit Penstra, kai estas tradukita de Marcelo Rudule el Bodozo kai amikino de ni Edith van der Roest ili faris la tradukon kai kai temas pri du estajoi ki ui multe sin amas sed la tag lumo ne toleras tiun amon. Do, kiu okazas en ĉi tiu kanto estas tre simbola, ĉar ehm dum tage eh, la du estaĝoj sin retiras en la ondoj de la maro kaj atendas kaj atendas kaj kiam la nokto sin anoncas ili sin jetas sur la strando pasigas belegan, perfectam harmonian noctum cune, cae ciam la tablumo de nove sin annonsas, ili sin retiras en la ondo de la maro, cae attendas, cae attendas, cis la momento che de nove ili povas eh, sur bordici. Cae citiui estagioi cae ili sin er, er, trovis tio estis miraclo do sur bordigitai nomi citiu canto saw Star joy, sa mai lingve estágio, sai. corandan con cara i mi accoro esta stuscita via canto ca il via musico mi vera esta emozi plena ca in iniu povas diri che tecnologio bara sla emozioi <laughs> anco en la frisa linguo esta s uno della play bella texto in che unico nas incredibile yeah. Uff, mi presca questa sen vorta. Do, mi pensas che nur ni povas doni la vorton al via video messaggio, cae poste ni revenas por commenti gin? Saluton. Saluton. Federico, au eble Federico, ni ne ne gravas. Ehm ni estas skaito, mi estas Anki. Mi estas nonne de Kaito kai eh, vi vi demandis al ni eh, eh, montri ki al ni ki al kaito muzikantoi ehm travivas la tempo do ehm fakte estas stranga stranga periodo en kiu ni nun vivas por ciu sed ankaŭ por ni char en tiu ehm tiu periodo ni havis concerto in eh, kai festivalo in eh, en plurai landoi kai tutte estis nulligita tutte yes do fakte estas das eh, ege stranga por ni por uh, ne uh, fari concerto in cotopo uh, dum uh, dum longa periodo mi me, mi memoras che mi comencis fari presentado in kai concerto in ti mi estis dec ses jara kai eh uh, neniam mi ne memoras uh, uh, iam periodo uh, de che mi ne ludis eh uh, en <laughs> dum monato in monato yeah, monato yeah. ege stranga ja yeah. sed sed sed io occasis certe yes Eh, eh, ni faris concerto in kai interview in uh, interrete kai uh, ni uh, ludis concerteto uh, faris concerteto uh, per zoom kai skype kai whatsapp kai ni faris uh, filmetto in ni mem kai sendi al uh, sendi la filmetto al homoi Do. Tia maniere ni jam concertis en Irano, en Litovio, kai ni havis Cinio, cin, kai ni faris tion en citiu sceneio. Yes. Estas estas loco en nia lodge chambro kai nun ni povas uh, uzi uh, tiun lokon por uh, fari la filmeto in Kotopo. Ancao uh, du foie ni estis invitit, invititai uh, per uh, Jumar ca Natasha por uh, cum labori, cum canti uh, en music uh, clipoin. Uno estis uh, imagu, uh, traducita canto de uh, Imagine de John Lennon, cae la alia canto estis uh, Hallelujah, tradu traducita uh, de Jumar, canto de Leonard Cohen. Vi povas uh, eh, spekti tion sur Facebook kaj ankaŭ sur eh, YouTube. Yes. Kaj nun ni havas uh, planon por fari uh, music uh, clipon ni mem. Ni uh, volis uh, partopreni en filmfestivalo festivalo de UNESCO, eh, film festivalo in eh, septem septembro in Hispanio eh, kai ili demandis al ni eh, fari filmeton de pats canto kai ni eh, ni verkis canton por tiu filmo set anca tiu festivalo estas nuligita. do nun tiu canto sentimo eh, ni volas Eh, surbendigi la eh, musico kai anco la film bildoin uh, eh, cum aliai musicantoi per fari music clipon ni Ni jam uh, estes laborantai pri tiu uh, uh, Sentimo, uh, do exemple la texto jam estes en Esperanto, kai uh, iu jam um, correctis tion, la texto nun estes perfecta, kaj ni jam demandis eh, aliajn muzikantojn eh, partopreni en ĉi sen timo projekto. Yes. <laughs> Do. <laughs> Do. Do, eh, maniere, ni, eh, ni, ni travivas ci <laughs> yes. periodo sen concertoi eh, vive, sed mancas al ni multe la spectantaron kai la uh, la eh, fisica contacto con yeah. con uh, eh, ni musica ai collego e kai la spectantaro yes la pubblico yes. manca sani yes yes mm. do. do ni speras che tiu baldau uh, cesas kai al vi Federico au Federico ni speras che vi bone fartas kai dankon por vi ai episodo kai um, ehm, belain afero in kiu faras. Yes. Gis yeah. poste. Gis poste. Gis. Caien nove ni, caien nove ni con eh, Kaito, kai uh, eh, ni volas danki, uh, anki kai nanne, pro la pretezzo esti con ni, mi ancora o estas emozia pro la canto, Vi ciam sias che mi pensas che Esperanto es internazia lingvo, sed la vera universala linguaggio estas la musico kai musico ciam gravas por i mag justan mondon diras alia canto <laughs> yeah. yeah. <laughs> un mi bone conas kai do nu Uh, vi mencis ion pri via nova projekto uh, muzika kai ankaŭ videa nomata Sentimo. ci vi volas eh, diri ion pli al al ni pri nova proiecto, char mi pensas che tio povas interessi nian anke ascoltanto yes um, la canto sentimo uh, eh, anko uh, eh, ni laboris ni verkis la canto en la frisa lingua kai en la dialekto la chef urbo leovardin kai mi verkis la canto en du mil tek tri mi pensas por uh, eh, plen aera teatrajo en la uh, eh, mallibereo en Leeuwarden. Dum la milito uh, eh, quelcae homoi, multai homoi, estis uh, eh, liberigitai per la uh, resisto uh, dum la milito. Do, estis la teatrajo pri tiu afero. Cai mi demandis, uh, ili demandis nin fari la musicon por la teatrajo kai mi demandis ĉu mi rajtas fari la lastan kanton la finan kanton mi mem ankaŭ uh, la teksto kai ili diris jes do la kanto estas pri mi mem dum la kvindekaj jaroj mi grandicis en Leuven kai la milito ancora estis eh, ege proxime comprenebile eh, eh, infano mi audis la plen crescuno e paroli pri la milito eh, la germana e la milito la prisono la eh, torturado ciu yes per mi eh, che estas eh, terura afero auditio Ca mi tutte ne comprenis sed mi ludis eh, en la camparo con mia caito uh, eh, con mia turbo kai mi sentas min uh, eh, sicura kai mi dankas cion por esti sicura kiel infano do nun uh, ili invitis nin por parto preni en tiu uh, film festivalo en uh, tiu urbo en Hispanio uh, mi pensas uh, organizi, organizata per eh, de UNESCO kai mi dirigias ni volas eh, fari novan kant no pats kanton so for mm -hmm. dir al anki mi eh, shatas traduki eh, tion kanton en esperanto kai far eh, pretigi la kanton por filmi cion kun ankaŭ aliaj personoi por la festivalo do nun la festivalo estas nun ligita kompreneble do nun ni havas la ideon por fari muzik klipon ni uzas la vorton klipon anka mi <laughs> scias ke Florian ne volas <laughs> Yes, eh uh, grave fari eh uh, eh, muzik klipon uh, eh, kun multaj aliaj eh uh, esprontaj uh, eh, muzikantoj. Ankaŭ yes volas uh, inviti por cum canti en la fina uh, uh, coruso se tam ni faros tion post. No, <laughs> oh, bone, bone. Uh, mi, do, mi antau gioias che mi ricevos la inviton. <laughs> yes. Do, tio estas la canto, tio estas la historia. Do, do nun ni estas uh, uh, laboranta uh, en la kaito per la de la kaito uh, eh, hodia mi iris al juna amico li ne estas esperantisto sed ni invitis lin kun kanti en esperanto anka li estas juna uh, muzikanto do uh, mi provludis uh, antaŭ dum la postak mezo kun li do mi volas ni volas havi multajn uh, esperantajn kaj aliajn uh, muzikantojn kun kai kantisto in es is even het eind eh, het eind het la fino estas yes la la play grava afero de la canto es che eh, uh, eh, mi pensas estas raito por ciu ne por mi se por chi ciu infam uh, por <clears throat> ludi uh, ludi uh, en pazzo sentimo uh, sen minazzo Iba, iba, estas la Yes. Kai la umitio es anca uno e la raito de UNESCO mi pensas. Ci tio yes. esas nur esas fundamenta homa raito, la raito ludi. Kai kai con musica instrumento e kai ni diro uh, en la malferma uh, camparo kai anche la domo e la du senso se, sensoi de la vorto ludi, ne? Yes. Kai yes. che shatas ti una aferon? Yes tion signifon eh, en esperanto kiu similas al angla tiu rilate char mi pensas che tute natura infano e kiam ili ludas kun la lia i tute spontane cantas. yes yes yes yes kai yes. mm. tio juste tio proximezo la mia estas uh, ege bela yes yes la cantaro es stiam bela esprimo eh, de comunicado ec ciam oni ne povas bone canti, ne gravas, la cantaro esas perfecta por esprimi sin. Yes, absolute, mi, mi tute consentas con vi. Kai mi penso che tio gravas, kai do mi volas con eh, vi saluti uh, eh, ciu in gascultanto e dirante duon namasteon al vi. Namaste. Namaste. Namasteo. Yes. Cisla. Cion bonan. Cion bonan. Mm-hmm.